Toyota Fortuner 2023, pakai kontrol suara dan mesin 3400 cm3. Para konsumen pecinta SUV 4x4 ini masih menunggu rilis Toyota Fortuner pada tahun 2023. Indonesia, salah satu negara yang sangat menyukai produk Jepang, salah satunya adalah Toyota Fortuner. Fortuner sendiri merupakan kendaraan yang cocok untuk sebagian besar wilayah. Selain untuk berkendara off-road lainnya, Mobil Toyota Fortuner ini juga cocok digunakan di perkotaan. just Brought so much joy Couldn't wait for the presence and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight Dilansir oleh Screen, Oto Techno Channel YouTube pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 berikut penjelasannya. Salah satu cara bagi produsen kendaraan untuk menghemat biaya produksi adalah dengan menggunakan satu platform untuk mengembangkan beberapa model. Cara ini digunakan oleh beberapa merek di dunia, termasuk pabrikan terpenting Toyota. Mirip dengan pasar Toyota Indonesia, beberapa produk dibuat dengan satu model, dan Toyota Fortuner terlihat semakin mencolok, modern dan garang. Sementara itu, mencerminkan kendaraan yang dikemas dengan fitur-fitur canggih, desain Fortuner didasarkan pada Toyota Sequoia. You know those words, they hurt me You'd find out what made me angry Then use it to your ability Now you're trying to avoid me You're the big problem here A bully to many for so many years Now shut your mouth, close your ears Never learned your lesson and nobody cares That's what you're here for Here to make me miserable, I know You get joy out of all over You always made sure I was last Never was anyone's friend in class You always seemed angry and mad But I know deep down you are so sad You are so sad Happy people don't do shit like that So stop dragging me down So stop dragging me down Dengan Sequoia terbaru dan Hilux yang dikembangkan sebagai Fortuner dengan spesifikasi mesin dan sasis yang serupa, ada kemungkinan pabrikan besar Toyota juga akan menggunakan Toyota Sequoia. Toyota Fortuner yang berawal dari rangka eksklusif atau sport yang menggunakan rangka tangga. Dapur pacu tersedia dalam beberapa varian, yaitu diesel 2400 cm3 dan 2800 cm3 dan bensin 2700 cm3 yang didukung oleh penggerak 4 roda 20 The Mobile SUV 7 penumpang tersebut mengisi ceruk pasar menengah atas. dan juga pesaing Mitsubishi Pajero Sport, selain Fortuner, Toyota juga mengembangkan SUV lain yang lebih maskulin dan agresif, meski mengandalkan sasis mobil menjadi truk atau double main kabin. Toyota Sequoia sendiri menjadi basis all-new Tundra untuk memenuhi kebutuhan pasar global, dan akan dimulai kembali ketika Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memasarkan Toyota Sequoia. Mobil yang luar biasa ini didasarkan pada tangga F arsitektur Toyota New Global dan diproduksi di San Antonio, Texas. Sedangkan Fortuner akan mengambilnya dari basis Toyota Sequoia di masa depan. Mobile SUV 7 Seater akan tersedia dalam versi hibrid, dengan baterai logam nikel bibrida 1,5 kg. just happened disandingkan dengan mesin V6 6 silinder dengan perpindahan 3.400 mm3 yang disebut e-Force Max, dengan tenaga maksimum 437 tenaga kuda pada 5.200 revolusi per menit dan torsi 794 Nm pada 2.400 revolusi per menit, tenaga dan akselerasi tinggi disalurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan. Sedangkan untuk interior dan kabinnya, terlihat sangat mengesankan, mewah dan nyaman, memiliki banyak tombol dengan fungsi lanjutan untuk meningkatkan suasana kendaraan dan menciptakan sistem hiburan yang agak kompleks. Harga Toyota Sequoia terbaru mulai dari 50.000 dolar atau sekitar 780 jutaan hingga 70.000 dolar atau setara sekitar 1 miliar rupiah. Ini adalah gambaran Fortuner baru tahun 2023 yang kemungkinan besar akan datang ke Indonesia juga. Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Demikian semoga bermanfaat. happen